Ana Vitorika gogoratzeko eta batez ere berarekin izan dugun e, sortea e, azken hiru hiru lau kurtso hauetan e, bera mugitu dalako eta berak ba, oso jende e, ez punta puntakoa ekarri digulako ba sorte izan dugu e, Ana Vitorikaren eskutik zenbait gauza ikasteko E, hemen duzu bere profila, e, e, anabito, eta e, baduzue ere non eskuratu e, ba, berak e, hiru kurtso esateko izan naiz, baina lau urte dira, osea kurtsoak eta urteak bak ez beti ez dutela koinciditzen, ezta? Eta bera hori, em, em 2015 agenda horretan, ba, aukera eman zigun hause e, ikusten. Mm. Ana, ana Vitorika ezingo dugunez e, hemen eh, entzun, entzungo dugu berak e, pasadan eh, urtean e, esan ziguna. Kurtsuaren hasiera hasiera honetan, ezta? E, bide batez ere, e, anarekin batera etorri diren beste bai, zenbait ponenteren... Lengo itzak, jarriko izkizue. Para situar, eh, mm, eh, situar el curso dentro de la estrategia de divulgación del modelo Icanos. Egin dezaket zerbait hau La dinámica del curso eh, los tres días y especialmente Ikusten Bueno, veré bere, bere ondoan Anuska Ferrari zegoen eta eh, esaten dizuet em, Ana Vitorikari esker ezagutu dugu Europea Espainiar markoan, estatu mailan eta bueno, ba, hemen gurekin e, e, egon dira, joan den urtean bertan hemen, egon eh, ziren, e, ba, David Alvarez, aurrek urtean, Ipspini, eta beste hainbat pertsona, guzti hoien bideoak eskuratu ditzakezue hemen txe, eh? Bale? E, segiko dut, zeren e, Eh, maiteri bidea pixka bat emateko, bera jarri nahi bideo bat, e, eta, eta ez dio funtzionatu, baina txak, lehenengo segunduak besterik ez ditut jarriko. E, Roberto Lejarzegi, anaren kolaboratzaile oso importantea, eta di, e, ekoizpen oso onak egin dituena, batez ere ikanos proiektuaren garapenean eta materialetan. Eta duela hiru urte Ipspini eta e, Anuska Ferrari etorri ziren eta e, ordu erdiko aurkezpen bat ikusi dezakezue e, bideo horretan, baina e, Maite Goinik egin zion elkarrizketa konprimituaren hasiera besterik ez dut jarriko. E, e pero muy importante eh, también en el plan político y por eso la Comisión Europea ha presentado el año pasado, en septiembre de 2013, una nueva iniciativa eh, que se llama eh, Educación Abierta. utziko osorik eta hilabete gutxitan hemen geneukan lehen eskuko informazioa eta maiteri esker hor hiru minututan daukazue konprimituta bai e, e, open education edo hezkuntza irekiaren markoa zer zen baita ere e, markoaren berezitasunik e, garrantzitsuenak e, e, ikusten duzuek aurkezpen honetan, hor blogetik abiatuta, aurkeztuko eh, aur, mm, hemen ezagutu ditugun ponente eta ideia nagusiak ezagutu genitura adibidez, hemen ikus dezakezue, eh, eh, eh, definitzeko, naste izugarria beste hitz bat esateko izan naiz, baina e, eh, itxusiagoa da, naste baino itxusiagoa, ez dut esango, baina e, eh, naste oso handia zegoen kontzeptualki ere, jakiteko, aiba gauza berari modu ezberdinetan eh, deitzen ari gatzaizkio, eta beste alde batetik ere, e, gure artean hitz egiteko oso oso zaila zen. Orduen, em, bueno, hemen ikusi dezakezue, hori, kristi alamutka ezakit ondo esaten duan bere izena, baina emakume honek e, egin zuen mapa kontzeptuala non e, urte eta jente ezberdinek hitz ezberdinak erabiltzen zuten. Habilidades y conocimientos, conocimientos avanzados, actitudes. Eta orduen, e, naste horretan, nik ustut, Anuska Ferrarik lortu zuela guzti horri e, nola bait, e, trinkotasuna ematea e, batera e, ezin dizuet bideo guztiak erakutsi uste dute e, largometraje bat ikusiko genuela hemen baina e, blogean ikus dezakezue eta entzun dezakezue adibidez e, anabitorikak eman primizia mundiala ke ez ikanos, ezta? Eta bueno, hor bideo lagun batean bat batean daiteke, e, eh, entzun daiteke hori ikanos e, gaitasuna zertzen. Hau 2008an e, eh, ikusi genuen, ezta? Bueno, ume baten kontakizunean e, azaltzen digu zer den ikanos. Aita, bueno, hau gutxiko dizuet oso Aita, Jozun gaitasun digitalak? Gaitasun digitalak? Bueno, galdera hau erantzutera etorri gara gaur, eta behar bada zuen semeak edo alabak edo txikitxo ero ikasleen batek esaten badizue, ba, hemen dituzue pista batzuk. E, itxiko ditute zerren batzuk, ezta? Bueno, bukatzera noa. E, denborari e, e ez izateaz gain, e, begira, e, nik uste dut e, muina minutu batean azaldu zuela e, Eh, ¿Por qué ha sido creado el DISCOM? ¿Cómo ha sido creado y en qué consiste el DISCOM? Prácticamente, eh, la idea era de crear un, lenguaje común a nivel europeo, ¿no? Eh, crear algo de referencia, o sea, en el sentido de que si una, si una institución en España, por ejemplo, quería desarrollar un programa que se pudiera comparar con algo que se desarrollara, por ejemplo, en Alemania, para que se pudieran comparar cosas, decía, era de crear un marco común, de crear eh, una taxonomía que describiera la competencia digital y que fuera lo bastante abstracto primero para que siempre estar describiendo en todos los detalles. Bueno, ba, em, lehen aipatu dizuet, e, eh, naste handia zegoela kontzeptualki eta oso zaila zela ulertzea, adibidez, irakasleen artean e, edo sistema ezberdien artean zertaz ari ginen, ezta? Bueno, ba, e, anuskak e, e, hemen bertan, e, ikusten zuen, horre, horma horren kontran galdera bat irantzuen, ez esan zuen zergatik, taksonomia bat behartzen, denok ulertu izateko eta abstrakzio maila bat zeinetatik egiten ari garena edo egiten ari ginena pixka bat e, e, gorputza eta aman komuneko marko bat eman. E, Xabierrek esaten dit ez ahazteko anabitorikarekin ikasi genuen beste gauza oso oso oso importantea. Bueno, e, ikusten duzu hemen zenbait pertsona e, teknikako inakitelearia ikusten dut hemen, e, Linda Castañeda eta David Alvarez ere ikusten ditut, baina e, ikanos proiektuak oso oso oso gauza importantea ere e, lortu zuen eta e, ikusten duzu presakari naizela. E, ikanosen eh, blogetik abiatuta topa dezakezue, nork bere e, en, gaitasunaren maila neurtzeko modua. Hemen ikusten duzu autodiagnostiko test bat daukagu pertsona bakoitzak bere maila e, eh, e, eh, testo horretan ikusteko, baina baita ere e, taldeka edo erakundeka egin daiteken e, eh, azterketa bat da autopercepzioa da, azken baten zuri galdetzen dizu. Zuk uste duzu hau dakizura, zuk uste duzu onaino kontrolatzen duzura, zuk uste duzu zure gaitasuna. Azken batean zu ari zara zeure ikuspegia ematen zer dakizunari buruz, ez Baina horrek eh, adibidez ba, ikastetxe batean edo e, e, erakunde batean mm, konparatuta bat bestearekin pixka bat e, argazki bat... E, ematen du jakiteko non gauden eta batez ere gaitasun digitalaren bosgarren gaitasuna ikusita e, arazoi aurre egiteko zer behar duzun gehiago ikasteko. Ezta? Orden, bueno, ba, nik uste ana e, gogoratuz e, e, hemen baino e, pues beste leku asko sobeago batean dagoela ikusita e, utziko dizuet e, segundu batean ze gertatu zen ikanosen bigarren em, eh, bigarren gortxopean. Quería comentar dos comentarios de dos de los ponentes. Mainguru baten bukaeran, eran orain egingo dugun moduan, tipo bat altxatu zen eta galdetu zuen. De Mercedes Berg, me ha parecido una presentación eh, una locución tremenda y, y bueno, que creo que tenemos que aprender de ellos y otra por la parte de Linda Castañeda, de la Universidad de Murcia, en el cual, si no recuerdo mal, eh, respecto al tema de las competencias digitales en el, tema de educación, se puso un, eh, hizo un comentario respecto a un ejemplo de un maestro con 25 años dando historia, toda la institución en la materia, tanto por conocimiento como por su capacidad de transmitirlo, el mensaje que se lanzó es Hoy en día no hay ningún trabajo seguro, ni en la educación ni en la administración pública, y podría verse en la calle si no adopta las competencias digitales necesarias. Hoy, Merce está comentando que aquellos tecnófobos en educación habrá que despedirlos. Bueno, no es que estén en acuerdo o desacuerdo, simplemente es que el mensaje me parece un poco eh, brutal eh, todo el tema de las competencias digitales hoy en día se están como eh, imponiendo, imponiendo además un extra como aparte de, de tu trabajo. En vez de... Ahoan utziko dizuet gustua osorik ikus dezazuen. Bueno, galdera hau berau ez egin gaurko mai inguruan egina dagolako, baina bai honen inguruan gogoeta egin dezakegu. Hau gutxi balditz eta eta galdera espalditze eh, argi erantzun eta erantzun erantzun zuten, ezta? E, Propia de nuestra cultura catalana, ejemplifican claramente. Esto que veis aquí es la base del castillo, ¿vale? Y aunque os parezca lo contrario, es una obra de ingeniería humana en todo el sentido de la palabra. Todas las personas que están en la base tienen una misión y la tiene aquella persona y no la tiene ninguna persona más. Y hay una persona que lidera, que es el cap de colla, el jefe del grupo, ¿vale? Y el cap de colla dice, vamos a empezar el núcleo central, que es el básico, el que aguantará realmente el pilar, el pilar o el castillo, pero después los demás, primero se ponen uno delante del otro. Y cuando dicen ya, se acopla y se genera esto que parece como si fuera una cadena, que realmente es el efecto que da desde arriba, y este es el momento en que podemos empezar a construir. Si esta cadena no está bien montada, el castillo se cae. Si es sólida, el castillo no. Obviamente después hay cosas de equilibrio, de fuerza, de buscar este vídeo, buscar un vídeo de cómo se construye la piña de un castillo. Y os daréis cuenta de cuál es la estrategia. Y realmente es lo que hacemos para construir conocimiento. ¿Para qué nos sirven la tecnología o las apps? para que esta organización de la base sea lo más efectiva y eficiente posible. de esto dependerá que podamos construir el mejor proceso educativo,